लिबर ऑफिस बेसवरील ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत आपण शिकणार आहोत एसक्यूएल व्ह्यू मध्ये क्वेरीज लिहिणे order by clause joins aggregate functions group by clause built in फंक्शन्सचा चा वापर एसक्यूएल क्वेरीज बद्दल अधिक जाणून घेऊ त्यासाठी लायब्ररी डेटाबेस वापरणार आहोत डाव्या पॅनेलवरील क्वेरीज लिस्ट वर क्लिक करा create query in SQL view वर क्लिक करा क्वेरीचा रिझल्ट सॉर्ट कसा करायचा ते पाहू हे उदाहरण पाहूया केम्ब्रिज आणि ऑक्सफोर्डने ने प्रकाशित केलेल्या सर्व पुस्तकांची टाइटल्स आणि ऑथर्स मिळवा पब्लिशर आणि नंतर टाइटल्स वर असेंडिंग ऑर्डर ने सॉर्ट करा ही क्वेरी आहे select publisher comma title comma author from books where publisher in कंस उघडा सिंगल कोट्स मध्ये कॅम्ब्रिज कॉमा सिंगल कोट्स मध्ये ऑक्सफोर्ड कंस पूर्ण करा order by publisher S C comma title A S C column names वर सॉर्टिंग करण्यासाठी आपण ऑर्डर बाय क्लॉज वापरला आहे तसेच सॉर्टिंग करण्यासाठी कॉमा वापरून अनेक कॉलम्स समाविष्ट करू शकतो असेंडिंग आणि डिसेंडिंग दाखवण्यासाठी प्रत्येक कॉलम नेमच्या पुढे आ स् सी किंवा डी ई स् सी लिहावे लागते फाइल बार खालील रन क्वेरी आयकॉन वर क्लिक करा ही पुस्तकांची यादी आहे प्रथम पब्लिशर व नंतर बुक टायटल प्रमाणे सॉर्ट केली आहे पुढील क्वेरी पाहू आता अशी बुक टायटल्स हवी आहेत जी मेंबर्सनी अजून परत केलेली नाहीत तसेच बुक इश्यू डेट्स हव्या आहेत टायटल्स आणि बुक इश्यू डेट ही अनुक्रमे बुक्स आणि बुक्स इश्यूड या टेबल्स मध्ये असल्याने ही दोन्ही एकत्र करणे आवश्यक आहे दोन टेबल्स जोडण्यासाठी जॉइन कीवर्ड वापरणार आहोत त्यासाठी त्या दोघांमधील बुक आयडी हा कॉमन कॉलम आपण वापरू त्यासाठी ही query select comma I comma I D from books B join Books issued I. On B dot book ID is equal to I dot book ID where checked in is equal to false. From clause मधील b आणि i ya अक्षरांकडे लक्ष द्या yala aliases म्हणतात हे डिस्क्रिप्टिव किंवा सहज वाचता यावेत यासाठी फक्त एक अक्षराचे असू शकतात बुक आणि हा कॉलम दोन्ही टेबल्स मध्ये असल्याचे दिसेल गोंधळ टाळण्यासाठी आपण कॉलम नेम्सचे वेगळेपण ओळखण्यासाठी त्यांना एलियसेस वापरणार आहोत लक्षात घ्या की आपण फ्रॉम क्लॉज मध्ये जॉइन कीवर्ड द्वारे दोन टेबल्स जोडली आहेत जोडण्यासाठी on b.bookid is equal to i.bookid हे लिहून bookid कॉलम सांगितला आहे क्वेरी कार्यान्वित करा पुस्तके आणि इश्यू डेटची सूची दिसेल नॉट चेक्ड इन हे चेक्ड इन स्टेटस दिसेल रिझल्ट मध्ये मेंबर इद दिसत आहे जो फारसा उपयोगी नाही मेंबर्स टेबल मधील मेंबर नेम्स दाखवण्यासाठी काय करता येईल आपल्या क्वेरी मध्ये मेंबर्स टेबल जॉइन करू select title comma I Member ID, comma, name from books B. Join books issued I on B book ID is equal to I book ID Join members M on I member ID is equal to M member ID. Where in is equal to false, येथे दुसरे जॉइन मेंबर्स टेबल बरोबर केले आणि मेंबर डी हा कॉलम जॉइन करण्यासाठी वापरला क्वेरी कार्यान्वित करू येथे मेंबर नेम्स सोबत त्यांना इश्यू झालेली पुस्तके दिसत आहेत आता एग्रीगेट्स आणि ग्रुपिंग बद्दल जाणून घेऊ मधील एकूण मेंबर्सची संख्या काढण्यासाठी ही क्वेरी आहे सिलेक्ट काउंट कंसात एस्टेरिक्स एएस डबल कोट्स मध्ये total members from members count कडे लक्ष द्या ह्याला एग्रीगेट फंक्शन म्हणतात हे रेकॉर्ड्स च्या संचाचे मूल्यमापन करून एक व्हॅल्यू रिटर्न करते टोटल मेंबर्स हा एलियस येथे समाविष्ट केला आहे क्वेरी कार्यान्वित करा बेसने फोर मेंबर्स च्या रेकॉर्ड्स चे मूल्यमापन करून एकूण मेंबर्स ची संख्या 4 असे रिटर्न केले आहे सम मॅक्स आणि मिनिमम ही aggregate functions ची आणखी उदाहरणे आहेत माहिती ग्रुप करण्याबद्दल जाणून घेऊ प्रत्येक पब्लिशरच्या पुस्तकांची संख्या कशी मिळेल त्यासाठी ही क्वेरी आहे सिलेक्ट पब्लिशर कॉमा काउंट कंसात S double quotes number of books from books group by publisher order by publisher येथे नवीन ग्रुप बाय क्लॉज वापरला आहे आपण पब्लिशर आणि पुस्तकांची संख्या सिलेक्ट करून ग्रुप बाय क्लॉजने प्रत्येक पब्लिशरच्या च्या ग्रुप बनवत आहोत क्वेरी कार्यान्वित करू आपल्याला पब्लिशरची नावे आणि शेजारी त्या पब्लिशर पुस्तकांची संख्या दिसत आहे पुढे एसक्यूएल मधील फंक्शन्स बद्दल जाणून घेऊ फंक्शन्स म्हणजे सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करणारी स्टेटमेंट्स उदाहरणार्थ करंट डेट आजची तारीख दाखवते सभासदांनी परत न केलेल्या पुस्तकांची सूची मिळवूया त्यासाठी ही query select dot return date from books B join issued I on B dot book is equal to I dot book where where in is equal to false and return date less than current date येथे करंट डेट फंक्शन वापरले आहे ज्यांची रिटर्न डेट ही आजच्या आधीची तारीख आहे अशी पुस्तके मिळू क्वेरी कार्यान्वित करू परत न केलेल्या पुस्तकांची ही यादी आहे एसक्यूएल क्वेरीज लिहून त्या तपासून पहा लायब्ररीमधील पुस्तकांची संख्या ऑथरने लिहिलेल्या पुस्तकांची संख्या आज पुस्तके परत करायची आहेत अशा सभासदांची नावे आणि फोन नंबरची सूची मिळवा ही क्वेरी काय करते ते सांगा सिलेक्ट कंसात प्राइस एस डबल कोट्स मध्ये total cost of Cambridge books from books where publisher is equal to single quotes मध्ये आपण more queries in SQL view वरील पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आपण शिकलो एसक्यूएल व्ह्यू मध्ये क्वेरीज लिहिणे order by clause joins aggregate functions group by clause built in functions चा वापर. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through I C T M H R D government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद